Hala ere, gehiegi esperandutze arren, eh, egunean zehar jarritako zeregin guztiak, hasi egingo gara. Programa seguro ikusi duzuela eta urreneko atala, programa horretan, Eskola Digitalaren irugarren topaketa huetako adirazpena da. Beraz, horri ekingo dotzagu lehenengo atal honetan. Irugarren topaketa hauek, eskuntzaz, hitz egiteko, aukera berria ematen digute. Eta beraz, hezkuntza esperientziak, proposamen berritzaileak, ardurak eta abar, konpartitzekoa. Plano emozionalago batean ere, hobekuntza posible dala, konbentzitzen gara gure ikastetxeetan ondo egiten duguna, besteekin konpartitzen dugunean. Belaunaldi barriak bizitza heldurako prestatzea da aurrezkuntzan hasi, eta batxilergoa edo eta lanbide doan hezkuntzaren helburua. Hezkuntza bikaintasuna eta ikasle guztien arrakasta sustatuko duen hezkuntza prozesua bezala ulartzen dugu igarrotze hau. Euskal Eskola Publikoan honetan oinarritzen dugu gure eguneroko lana. Gure hezkuntza estrategia kobetuz eta hezkuntza komunitateko eragile guztiak inplikatuz zeregin kolektibo honetan ikastetxe publikoek arduraz erantzuten diegu Euskal hiritarren gehiengoak guregan jarri duen konfidantzari. Gero eta hobeto formatutako eta kohesionatutako Euskal gizartea lortzea baita gure helburua. Ezinezkoa da ulertzea gure hezkuntza sistemak azken markadetan lortu duen ekitate maila eskola publikoaren lana goraipatu gabe aspaldi komprometitu zan pertsonegin Euskal Eskola Publikoa. Azken urteetan, gero eta anitzagoa dan testu inguru batean eta eskuntzan egiten diren inbertsioak geldiarazi edo murriztu direnean, Euskal Eskola Publikoa izugarrizko legina egiten ari da bere baliabide pertsonalak eta materialak al bezain eraginkorrenak bihurtzeko. Hala ere, testu inguru global, kultural eta ekonomikoak, jatorri etniko ezberdinen migrazioek eta gizarte prozesu desberdinetan ematen ari dien baliabide teknologikoen presentziak, irakaskuntza ikaskuntza prozesuen premiazko berraztertzea eskatzen du. Testu inguru honetan, aldaketarako bokazioa eta erronka berriei aurre egiteko erantzunkizuna agertzen du Euskal Eskola Publikoak gaur berriro hemen. Erronka hauek eta pasaden legegintzaldian, eskuntza zailak, marko pedagogiko eta kurrikularrean planteatutako arau eta planek, ambizio handiko eskuntza jokaleku batean ipintzen gaituzte guztiok. Arrakasta lortzeko, eragile guztien elkarlana eskatzen du honek. hezkuntza arduradunak, aholkulari pedagogikoak, irakasleak, familiak eta baita beste zenbait eragileren laguntza ere. Sare hezkuntza bezalako proiektuen aldeko apostu argiago ezak, ikastetxe publikoen autonomia eskazak, konektibitatea hobetzeko edapenaren atzerapenak, euskarazko eskuntza baliabide irekien urritasunak, dispositiboak erosteko laguntza ereduaren eraginkortasun txikiak, renting, leasing eta antzeko finantziazio ereduak martxan jartzeko, ikastetxe publikoak ditugun mugak besteak beste, ikastetxe publikoen digitalizazio prozesua eragosten ari dira. Eta guzti hori, astu gabe, material kurrikularrak erosteko laguntzak unibertsalak izan behar dirala Euskal Eskola Publikoko ikasle guztientzat. Digitalizazioa, ezin da izan aitzakia, administrazioak ikastetxe publikoei ematen dizkien diru laguntzak murrizteko. Aspektu hauekin batera, premiazkoa da, premia inbertsioak berriro ezartzea, ikastetxeek eta irakasleek baliabide digital aurreratuak izan ditzaten. Baita, homologazio eredu malgu bat bilatzea ere, ikastetxeek, produktuak eta zerbitzuak kontratatu alizateko. Arlo guzti hauek, irakasleen alfabetatze digitalaren beharrarekin batera, ikastetxe publikoek irakaskuntza digitalera egin behar duten jauzi eta transizio jasangarria ostopatzen ari dira. Eskola publikoak modernizazio teknologikorako adostutako plana behar du. Bere osotasunean, osotasunean garatuko dana etapa eta maila guztietan epe zentzudun batean etenaldi politikorik gabe. Horretarako, ez da nahikoa bakarrik hobekuntza planak diseinatzea. Zehaztutako epean garatuko dirala bermatuko duten hainbat urteetarako memoria ekonomikoak ere beharrezkoak dira. Euskal Eskola Publikoak aurrera begiratuz behar du eta bere bidea definitu inguruari eta urrunagoko egiteko moduei erreparatuz. Instituzioen planek dizkaintzen dizkiguten aukerak, ahal bezain beste aprobetsatuz eta era berean, gure ure sortzen ditugun esperientzia berritzaileetatik eta praktika honetatik ikasiz. Ikuspuntu honetatik, uste dugu pasaden legegintzaldiaren bukaeran, eskuntza zailak diseinatu zuen eskuntza sistema hobetzeko hogei hogei planak jasotzen dituela, Euskal Eskuntza Sistema hobetzen lagunduko dituen helburu batzuk, ala nola, ikate eta material didaktikoei dagozkienak, helburu garrantzitsuak zehazten dira bertan, hezkuntza baliabide irekien arloan, baita sare hezkuntza ataria sortzean, irakaskuntza digitalean esperimentatzeko proiektuak eta ikastetxeen azpiegitura teknologikoen eguneratzean, besteak, beste. Kompromiso instituzional hauek betetzea, hau da, bete ditzaten, espero dugu, eta prest agertzen gara berauen garapenean laguntzeko. Hala ere, uste dugu, Euskal Eskola Publikoak hogei, hogei ikateak hobetzeko plan propioa behar duela. Aukera berdintasuna eta ekitatea bermatuko diena ikastetxe publikoetako ikasle guztiei. Hogei, hogei agenda digital propioa aldarrikatzen dugu gaur hemen. Europarekin sintonian. Bertan zehaztuko dira argi eta garbi ikastetxe publikoen modernizazio teknologikoa egiteko bide horria eta nola ez inbertsioak ere. Obekuntza plan hau inklusiboa behar du izan eta hezkuntza behar gehienak dituzten ikasle eta ikastetxeak lehenetxiko ditu sare publiko osoaren digitalizazioa bermatuz. Eskola digitalak argi izan du hasieratik kluster edo hezkuntza digitalaren ezagupenari buruzko beatokiaren beharra. Ezinbestekoa da bertan implikatutako eragile guztiek, hau da instituzioak, ikastetxeak, berritzeguneak, enpresak, argitaletxeak, unibertsitateak eta abarreko guztiek, elkarrekin diseinatzea bidea mundu digitala, eskuntzaren hobekuntza eta ikasle guztien eskola arrakasta lortzeko. Esperientziak trukatzeko eta usnarketarako topaleku izatea, eztabaida sustatzea eta kompetentzia eta kultura digitala hobetzea dira hirugarren topaketa hauen helburuak. Egitarauan ikusiko dozuenez, helburu hoiei erantzuten lagunduko duten espazio eta edukiak sortzen, eta eskaintzen saiatuko gara. Ikastetxe eta familiekin prozesu negoziatzaile bat astera deitzen ditugu hezkuntza eta politika agintariak. Elkarrekin inklusio digitala lortuko duten politiak, politikak diseinatu ditzaten. Eskola publikoak jauzi egin dezan irakaskuntza digital jasangarrira, lubaki digitalak sortu gabe. Elburu horri begira jarriko ditugu topaketa hauetan sortzen ari garen material proposamenak eta baita eskola digitalak egindako orain arte egindako gainontzeko ekimen eta lanak ere. Iraganeko errutina eta inertziak gaindituko dituen eskola publikoa eraikitzea da gure helburua. Esploratu eta ikertuko duena. Bikaintasunaren eta ikasle guztien eskola rakastaren bilatzailea aktibatuko duena. Gaur egungo teknologia eta aplikazioek lagun gaitzakete gure ikastetxeetan aurrera egiteko behar dugun ezagupen guzti hori gure eskura jartzen eta metodologia eta erantzun eragin korragoak diseinatzen. Gure ikastetxeetan aplikatzen diardugun egiten ikasi edo irakaskuntza kooperatiboa bezalako irakaskuntza ikaskuntza metodologiei eredu onak eskaintzen dizkigute. Eta proiektuen bidez ikasi eta partekatu ikasi bezalako dinamika onak dira ikastetxe bakoitzaren hobekuntza sustatzeko, ikastetxen isolamendua apurtzeko eta irakasleriaren zein hezkuntza sistema osoaren inmobilismoa eta autokonplazentziari aurrera eta aurre egiteko tresna egokienak. Ikastetxe publiko bakoitzak izugarrizko ondarea eta osagutza gordetzen du bere baitan. Eta argi dugu, arrakastatxuak diren esperientziak partekatzen baditugu guztiok aberastuko garela, guztiok izango garela irabazle. Eize, zarean eta bie osatzen duten federazioak eta eige elkartzen duen eskola digitala ekimenak, adierazpen honetan erakutsitako bidean lanean jarraitzeko konpromisoa agertzen dugu gaur zuen aurrean, gaur hemen. Eskerrik asko guztioi.